Wein mitten in der Früh aufstehen, drei Viertelstund vor Tag. Es wollt ein Mädel in der Früh aufstehen, drei Viertelstund vor Tag. Wollte in den Wald spazieren gehen, den Wald spazieren gehen.